Tino Tino Tino Tino Riko Subui Barat มาไม่เอ็เดือดประกันเตื่อนเรื่องแพ้ไปบ้านคเรอี่เอ Thank you. Bagalang ko ng kaunti Para sa hindi makaintindi Umusbong lang daw bigla sa lupa Parang kabute, may mali Oo, umusbong sa lupa pero sa lupa ng munti ah, Ang dami ko doon narinig na wala pa kasing astig Puta ko ay kinilig, bumilib na parang taring kaso wala pang gig Dati puro trip, basta baka lapat sa beat Sino ba mag-aakala na yung chinag ako dito ko binitbit Surprise, motherfucker! Punta to the moon Road trip Boom boom Skr skr Run Ini eh, bukan ilmu ya Bukan iya. Iya. Ma'am, bayad nyo po. Ha? Tabi, tabi. Tabi, tabi. Tika lang, ma'am. Tika lang, ma'am. Ay! Tabi, tabi. <laughs>